he me liturgia. Hai melitai to smenos afiesi, didoasi te autoe basilea. Tuto to smenos, hotan afiptas thai mellae, codonismoe anacaleitai, cae neae cupselei encleietai. Catas que hexagonia tamieidia, kai anaplerusin auta melitomati catergasdon tai te ex ponusi ex hon tomili e crei hoi tarroi ton meliton tete cotes queros ginontai